هات الولاعة من عندك من على الترابيزة حاضر هذا اديله الولاعة ايه ده؟ الولاعة ايه اللي جوه جيبك؟ بتعمل ايه في جيبك؟ انت بتشرب سجاير يلا وماله ولا ابوك يا حاج يا حاج معاك حاجة تانية في جيبك؟ والله العظيم ما يهمك هي دي السنة وايه دي بقى ان شاء الله؟ دي لو ولعتها هتطلع نور كده طب ولعها كده حاضر راح اولعها بطلعها جديد من جوه بقيت ازاي عشان اقول عليك روح ماشي حاضر هي أيوة. بابا